Hello. Back again with very annoying player. Start Oja. Yes. Hey Phoenix. If you yes. Die, I call dibs on your jacket. Okay. Oh. standing. One enemy remaining. No charges left. Who's next? My ready. Get out. Spike planted. Oh. standing. शीश इधर ही कॉर्नर पे है डिफ प्लांट नहीं हुआ ना स्पाइक उस पर ही होगा उधर ही सामने ही है सामने ही है 30 seconds left. Nice. Nice, nice, nice, nice, nice. This is gonna be fun. Does anyone? BPM sorry BPM Last player standing. Spike planted. B में अभी. पीछे. फटने वाला है फटने वाला है मार आराम से आराम डिफ्यूज पे जा मेक क्विक चुप नहीं होने अरे यार चल कोई ना बी में बी में बी में बी में suppressed. player standing. का चेक तो तेरा लेवल कितना है बीस इक्कीस होगा ठीक है फिर उससे साथ देते थे तो यार क्या मैंने कहा उस हिसाब से तू अच्छा खेल रहा है Thank you. आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे विंडो के सामने लगा planted. One enemy remaining. अच्छा भाग रहा है क्या? Nice. होल्ड करना होल्ड करना अरे मुझे क्यों फ्लैश करता है तू बार बार Be faster. Reloading. Teleport's broken. Target sighted mid. Flashbang. Suppressing. One enemy remaining. Down. कल कल आना कल मिड पे आ जा मिड पे आ जा <laughs> बात ही और भी आगे लेफ्ट में है लेफ्ट में है हाँ, ये आ गया भाई खेलने आ गया खेलने आ गया मुझे भी अरे यार फ्लैश क्यों करता है ऐसे <laughs> यार जट अपना अल्टी यूज कर ले अल्टी यूज करके वो वाले विंडो वाले बंदे को मार के इसे कवर करो कवर करो कवर करो अरे मैं इधर से मार रहा हूँ जेट जेट अल्ट यूज कर लियो अल्ट यूज कर लियो blocking site one enemy remaining बहुत सही बहुत सही जेट Win. चलो तो लाइक कर दो फटाफट वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट कर दो कुछ एक प्यारा सा हार्ट मोजी डाल दो अगर आपको ये गेम प्ले पसंद आया हो तो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जितने भी बंदे हमारे पास जुड़ रहे हैं जितने भी बंदे देख रहे हैं थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ आगे भी फाड़ेंगे नया नया स्टार्ट किया पहला वीडियो सबसे बड़ी बात तो पहली वीडियो में कुछ डाल रहा हूँ ऐसा एडिट करके अब तक तो बस मैंने लाइव खेला था और दो शॉर्ट्स डालें बस और कुछ भी नहीं है इस चैनल पर तो सपोर्ट करो आगे और बचाएंगे चलो मिलते हैं अगली वीडियो में